እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ እድልን ሰጥቶን በምህረት በቸርነቱ አስቦን ታላቅ ነገር አድርጎልን ደግሞ ወደ church የምንመለስበት ጊዜ በጣም በሳምንታት የሚቆጠሩ ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያለፈውን ዓመት ስናስብ ብዙ ነገር እናስባለን እና እግዚአብሔር ይህንን እድል ይህንን ምሕረት በህይወታችን አብዝቷል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእውነት በጣም excited ነን ወደ church ሙሉ በሙሉ ለመመለስ። ልጆቻችን በጣም excited ናቸው። ቀናትን እየቆጠሩ ነው ወደ church የሚመለሱበትን ቀን። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን እንዳደረገ እንኳን ህጻናቶች ሳይቀሩ በጣም በማስተዋል ተረድተዋልና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም July 11 አያችኋለሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ያንን ጨለማ አሳልፎ ደግሞ ይህን ብርሃን ቀን የሰጠን winter ኡ ሄዶ summer ን እንዳገኘን የእግዚአብሔር ምሕረት በእኛ ላይ እጅግ በዝቷል። ያንን ጨለማ ያንን ኮረና በሽታ አሳልፎ ቤተክርስቲያን ተዘግታ እንደገና እግዚአብሔር በድል ከፍቶ እድል አቀናጅቶን ይኸው ለምስጋና ዛሬ አቁሞናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጁላይ 11 እንደገና ዳግመኛ ሰው ሁሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣበት አዲስ እድል ተከፍቶ የእግዚአብሔር ደጅ ተከፍቶ ይጠብቀናል እና ሁላችሁም በጌታ ፍቅር ምሕረቱን እያሰባችሁ ደግነቱን እያሰባችሁ ያረገላችሁን መልካም ያዳናችሁን ከሞት ያመለጣችሁ ሁሉ ወደዚህ ወደ ተከፈተው ወደ እግዚአብሔር ደጅ መታችሁ ሁላችንም በምስጋና በእልልታ በድል እንድንሰባሰብ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ጁላይ 11 ለእኔ በጣም ትልቅ ቀን ነው ብዬ የማስበው ላስት ይር እንደምታስቡት እርስ በርሳችን ለመተያየት እንኳን እንፈራራ ነበር። እንዲ የበሽታ ይዘኛል አይሄደንም ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ጠብቆን በደሙ ሸፍኖን እዚህ እንድንገናኝ አድርጎናል እና ጁላይ 11 በቃ ትልቅ የምስጋና የድል ቀን ምህረቱን የምናመሰግንበት ቀን ነውና በተለይ ልጆቻችን ሲሯሯጡ ማየት እፈልጋለሁ እና ለእኔ ጁላይ 11 በጉጉት የምጠብቀው ቀን ነው። ሁላችንም ደግሞ ተገኝተን አምላካችንና እግዚአብሔር አመቱ ሙሉ እየጠበቀን ያሻገረን የመራንን አምላካችን የምናመሰግንበት ልዩ ቀን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ ሁላችንም ተገኝተን ደግሞ ይህን አምላካችንን በመቅደሱ ተገኝተን በምህረቱ በፊቱ ተገኝተን የምናመሰግንበት ቀን ነው ብዬ ቀን የአንድነት ቀን እንዲሆንልን አጥብቄ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያገናኘናል።